Будапеште, 1994 или 1995 год, Ельцин, Клинтон, Назарбаев, я и премьер Великобритании на одной сцене мы подписали по инициативе вашего президента, вы это должны, Дмитрий, хорошо помнить, по инициативе подписали декларацию. Без всяких оговорок э, вместе с Крымом были признаны границы Украины моя подпись там стоит. Нерешуемость границ, ядерный зонтик и так далее и тому подобное. Мы, в свою очередь, выводим ядерное оружие. И Украина, и особенно Беларусь, где стояли тополя, которые сейчас на дежурстве. Ровно 25 лет назад. Совершенно верно. Ровно 25 лет назад э, подписали эти все соглашения. Я лично подписывал. Хотя это не мое творение, я никогда бы на это не пошел, если бы э, не предыдущие наши э, власти до меня. Это я первый год был президентом. Если бы не эти власти, которые сотворили этот международный договор. Я уже по факту его подписывал, он готов, парафирован был и так далее. Более того, я после этого еще несколько лет не выводил ядерное оружие из Беларуси. И чтобы вы знали, знаете, почему я его вывел уже? в нарушение договора я его оставлял в Беларусь. Вы не поверите. Не только по требованию американцев, но прежде всего под жестким давлением Ельцина и всей команды, которая тогда была. Почему я стал врагом для Запада? Ну, не потому, что я диктатор и, и прочее. Потому что все площадки, на которых стояли тополя, кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию. А вы знаете, как Запад реагирует на ядерное оружие и прочие вещи. Поэтому вот как только я прекратил, хотя от меня Борис Николаевич прежде всего требовал, надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня. Я сказал нет. Но когда давление было чрезвычайное, чтобы вы знали, я это могу доказать вам и показать. Мы взорвали одну площадку, а это было в лесу, а площадки это не просто там 10 сантиметров. Это огромное бетон, сооружение. Это колоссальное. Да. И крона это, э, которая закрывала. Они же под навесом, не под навесом, а стояли... В шахте. Нет, у нас не шахтные, не у нас наземные были. Наземные, у нас наземные. И они стояли полностью э, в этих закрытых э, таких хранилищах. Я это все сохранил. И американцы мне постоянно задавали вопросы, западники, а зачем? Я до сих пор на этот вопрос не отвечаю.